Thank you. 了。 妈妈，我问一下你，吃饺子不动耳朵吗？对，但是他们不是饺子，是馄饨，叫馄饨。妈妈，为什么他们长得有点像啊？是亲戚呀。亲戚。 看见，啊！你看那个脚没卷起来嘞。妈，你看是不是要这样？嗯，好了，他们都回走。嗯。 我要还要再吃一个，能够把它们全都吃掉。